様何があった一心様は病にて見まかられましたそうかそれを察知したのでしょうナイフの軍がその木に乗じこの城に攻め寄せています巫女様はこれを 鍵巫女様は場外への抜け穴かはい狼殿月見楼がある水の手クルアの堀その終端にある抜け穴に向かってください九郎様はその抜け穴から場外へ脱しすすきの原であなたを待っているはず分かった一心様の命にて夜鷹の衆が 目印ののろしを屋根上に置いています豊かののろしをたどり九郎様を追ってください九郎様はぬっつきみろうがすすいしよ九郎それを祈っております一心様より託されたものがあります 私からあなたに渡すようにとですがまだその時ではないようですあなたが奥義を治めた時お渡ししましょう分かった九郎様が人となるそれを祈っております